one. さしたんのこれもともとこれもともとどうなってたうまいことこういやこうなっていや私もみんなこうなって手羽先って四本ぐらい刺すんのすごいな <laughs> 細かい仕事してんな思ったらめっちゃあるやん溶けてきたらなんかペラって取れてこいつら分身の術やこれすげええこんだけ食べなあかん何人おる今日手羽先パーティーやんなんか味付い はやうん、寒い寒い寒ない がつくわななんでなすごい中華たどうやって消す料理 よな実はともさんの炙りサーモンあんまり好きじゃないそうだ <laughs> サーモン自体あんま好きじゃないそうだ、うん、ただ昨日のさ、うん、あれ青がのサーモンなうんやったから余るやん、うんうん、だからもう一石二鳥でええわ思うん 絶対熱いやんうわ向こうよ食べはんがねまだまぶしいからうんできるうんうわ美味しいけどもうっと少ないけどなんしたらうんマジックパウダーあったら最高や、うん した元からないんやろなんでなんかわからん元からないねんうん、なんかキてなってんじー、お前の初めてところにゆ牛卵生卵入れるやんでそれってなってでもその縮んだまんま中身ができていくどういう意味か全然わから <laughs> いやごめん言ってることはわかるけど意味がわからん卵が やわやわってなってる時にもう幸せそうな卵が熱湯でブクブクなってるところにいきなりドン入れられたらキャッって人間もなると思うキャッてなった時に身がチュンってなんねん、うん、でそのまんま、うん美味しく食べてってなってそのちっちゃいえマジで初めて見た綺麗な服これこれちょっと誰誰

美味しそうになってからじゃん焼けてからにしょういせーのいはいこのほいいこのほいはいあーくっそじゃあお願いします <laughs> ではまさかの対戦 い将軍いいんじゃんはいもう一回もう一回これ仕切り直してよ <laughs> せーの最初はグーいいんじゃんはいトイレ行よかったよ父ちゃんトイレ行っとけばよかったトイレ我慢してトかわいそうそう一番食べたかったんじゃんまあ別にいらんけど食べるもん。 醤油でいくのこれが味になるでしょうこれであこれえおい。ち何ができました豚ソース焼きそばさっきまで違うもんや思ってたけど焼きそば美味しそう the clouds embrace the mountains The sun is setting, what a view The mist comes rolling in I can taste it on my lips just like you I'm sitting by a lake Skipping stones just like we used to across the heart We carved into that tree in Malibu All these beautiful scenes No, they don't look the same without you Every time I run away The thought of you will always find me Things will never be the same Can't move on but I'm still trying

you, but I won't go home The thought of you will always find